приятели, сега ще си поговорим за Toyota Corolla серия 10 или E140-150, е както е другите заводски инициали. Наследника на Corolla 9 серия, произвеждана в годините между 2007 и 2010 година. Да започнем с това, че Toyota е с купе тип седан, т.е. 4 врати и отделено багажно пространство от купето за почитателите на абсолютно класическата форма. Позиционирана в средния клас с дължина от малко над 4,5 метра, достоен наследник на предшественика си, девета серия и защитаваща позицията на най-продаваната марка в света. Като цяло можем да кажем, че това е един наистина надежден автомобил с семпъл, но предлагаш достатъчно комфорт за непретенциозен собственик. Двигателите, които се монтират на Corolla 10 серия, са 3 бензинови и 2 дизелови, като при бензиновите имаме 1,6 литров в два варианта с мощност от 124 конски сили от 2007 до 2009 и пак същите 1,6 литра през 2010 с повишена мощност на 132 конски сили. Има вариант и за 1,3 литров бензинов агрегат през 2009 и 2010 с мощност от 101 конски сили, но при възможност определено препоръчваме 1,6 литровия бензинов агрегат, независимо дали ще бъде 124 или 132 конски сили – Дизеловите варианти са добре познатия ни 1,4 е литров D4D и дволитровия D4D, като малкият дизел е с мощност от 90 конски сили, можем да го срещнем през 2009 и 2010, а дволитровия дизел с мощност от 126 конски сили се монтира от самото начало до края на производството на модела. Като при възможност също препоръчваме по-големия дизелов мотор, независимо от по-малкия разход при мал... по-малкия дизел с 1 до 1,5 литра на 100. По отношение на предавателната котия, без да навлизаме в детайли и многословие, ще отделим малко повече време за Ръчната предавателна кутия имаме възможност за 5 степенна, която се монтира само при 1,6 литровия бензин и в двата варианта на мощност и 6 степена, която се монтира при двата дизелови агрегата и при малкия бензинов мотор от 1,3 литра. А, и сега идваме до автоматичната, или по-точно да кажем полуавтоматична предавателна котия, която можем да срещнем при малкия дизел и при 1,6 литровия бензин и в двата му варианта на мощност. Какво ще рече обаче полуавтоматична предавателна котия, която, когато като влезем и седнем зад вулана, погледнем педалите, виждаме два педала за гъста и за спирачката. Съединителя липсва. До тук добре. Решението за това на коя предавка и кога да се включи или изключи съединителя, всичко се взима автоматично. Удобно е, като при автоматичната предавателна котия, но има едно но. И тук а, искам да кажа, че това е лично наше мнение. Вие ще си прецените. Самата предавателна кутия е механична, съвсем обикновена, а не хидротрансформатор, както е при класическия автоматик. Тъй като обещах да не навлизам в детайли, ще спра до тук. Има си и плюсове и минуси. И в друго видео, може би ще си поговорим за отделно за така наречените полуавтоматични предавателни кутии, но пак да се върна на ното съвсем за малко. При следната ситуация, да речем изкачване по наклон, трябва да бъдем абсолютно сигурни в надежността и в работата на нашата ръчна спирачка. Личното наше мнение, ако имаме възможност да си вземем с обикновена ръчна предавателна кутия и да не се спираме на така наречения полуавтоматик. А иначе, Избор на Toyota Corolla 10 серия определено е оптимален спрямо цената и качеството. Това беше и всичко от нас в това видео с пожелание за безаварийна и до нови срещи!